Pachnidło. Akcje, w których pachniało bramką. Boże, Tak to... O, teraz. No, tak. Boże, kurwa. Naprawdę kurwa. Gilermę? Tak. Ale i zapierdolił. Orzesz, kurwa. No, Ty jeszcze spierdolił. Kurwa. O kurwa! Siedem. Ja pierdolę! O kurwa! Ależ brama, o nie! Nie weszło? Dziura w ciastek, kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! O kurwa. No.